het is mij overkomen. In één keer verliefd. Ik voelde mij een kind dat leugentjes verzint voor de goede. zo graag bij jou wou zijn. Al staat de hele wereld. great.